Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine, and, well, yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Всем привет, ребят, всем привет. Продолжаем прохождение игры «Ходячие мертвецы». Соответственно, на прошлой серии мы с вами остановились, что не смогли, к сожалению, спасти девчонку э, в мотеле. Но э, ничего страшного, я, она, э, это ее выбор в любом случае, плюс ее укусили, поэтому ничего сделать с вами не смогли бы в любом случае. Так, в принципе, что мы сейчас должны с вами сделать? У нас есть, кстати, топор, это замечательно. Э, так, нам сюда, в принципе, надо идти, да? Мы выдвигаемся уже или как? Взрывы, кстати, слышно еще до сих пор. То есть там постоянно воют. Да, кстати, услышал, что мне тут э, в комментариях написали, что я очень-очень мало э, комментирую и говорю, поэтому постараюсь э, говорить побольше теперь в этих сериях. Так, мы можем что-то отсюда взять еще? Ничего ему не нужно. Хорошо, поехали дальше. Так, мы можем попасть сюда. А мы, кстати, можем топором ее открыть. А ну-ка, Подожди. Нет, не получается, да? Понятно, а все-таки нужны ключи. Раз нам нужны ключи, нам, значит, нужно выходить. Так, вопрос, с кем мы пойдем, э, соответственно, за э, препаратами этими. Холодильник с мороженым. Кстати говоря, мы его не проверяли. А, ну понятное дело. Так, ну не с ними, да? Все, ладно, пойдем попробуем на выход выйти. Э, наверняка там что-то нас ждет. Так, это мы уже все смотрели. How we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Let's have a look around. Okay. Так, осмотреться. Ага. Вот, у нас теперь есть всякие разные... Кодовый замок. Открывать его сейчас, получается, нельзя. Пульт, я понимаю, для чего пульт. Там есть магазин с телевизорами, мы его включим, и они, соответственно... Э... Давай попробуем. Отвлекутся, да? Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power's still on. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Well fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Угу. Отвлекаются, хорошо. That got a few of them to take notice. but not enough. О, кстати. А кто может? А, нет. С тобой можно поговорить? Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Подожди, тормози. А есть что-то еще? Ну Кикон же прям здесь. Как ты не можешь дотянуться? Мне чего-то еще не хватает. Мне вообще трости не хватает по делу, кстати говоря. Но ее, по-моему, брать-то нельзя, да? Если я не ошибаюсь. Так, эм, сейчас, подожди, надо думать. Так, подожди, а если мы, например, попробуем вот топором? Hey, man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Ясненько, короче, он нам ничего сделать не даст. А если мы еще раз пульт возьмем? Hey, man, what are you doing? Забавно. Окей, okay, sure. понял. Так, ладно, давайте как-то вернемся обратно. Мне кажется, нам нужна трость. Почему-то, я так думаю. Так, Those things like TV. Or at least the sound of it. If they were louder, we might be able to clear the street. ну вот, о том и речь. I can't reach that brick. Давай возвращаемся внутрь. Okay. Сейчас вернемся внутрь и попробуем. Я думаю, эта трость отца должна помочь. Хотя, ну реально, объективно, посмотрите, где кирпич стоит. Можно было вообще без проблем до него даже топором дотянуться. ну ладно. Мы же можем взять трость, да? Тем более ты хромаешь, братан. Нет, это дверь. Мы не можем взять трость. Не можем взять трость никак. И ну, мы с Клементиной можем поговорить. It's okay. Thanks for fixing it. Угу. I'm gonna keep looking around. Okay. Так, ну, что нам, в принципе, здесь может помочь? Подожди, давай разбираться. Я пока не могу понять. Там лежит кирпич, который мы не можем достать. Кирпичом, очевидно, нам нужно разбить стекло, э, чтобы, соответственно, шума было больше от телевизоров, и тогда все эти ребятки э, Кинь так. How we doing? Are you guys all right? We're just fine, considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. Better get back to getting this guy's medicine. Hmm. Take your time. Здесь ничего нет, никаких... Никаких инструментов, которые могли бы мне помочь. Подожди, а может ее надо с собой взять? Газет какая-то. Подожди, мы проверим. Центральный штат высоких технологий. Газета выпущена неделю назад, а как будто год. Карли. story of the century here, huh? Yeah, and I've got shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts. You do radio? That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding, and I hit the blogosphere. I better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, I will. Она нам тоже, короче, не помощник в итоге получается. Клементина, Глен. Подожди, а чё Глен? How you doing, Glenn? You know. Back to the motorhead. how can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess. That's not me. I'm not giving up. Not for anything. Good, man. Good. You let her do it, you know? You said give her the gun. I know I did. Why the hell would you do that? Mercy, man. I couldn't let her go on like that. We couldn't. You never know. You can't give up hope. I think it was over for her, Glenn. Do you know the combination for the lock on the gate outside? Why? Oh, you know. I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. Если нужно, то лучше разбей. Это он как бы просто не хочет мне раска- говорить об этом или что? What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Try to get some rest. yeah, right. Попробуй отдохнуть, уж действительно. Зачем здесь банкомат, кстати говоря? А, ну все, он сейчас уже недоступен. Сейчас уже ничего с ним не сделать. Так, эта дверь у нас не открывается. Ну, Получается, мы здесь все осмотрели, правильно? Значит, единственный вариант это двигать туда. How we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Let's have a look around. Okay. Так, давайте разбираться. Здесь действий других нет. Дотянуться он не может. Заколоченные окна мы с вами уже проверяли. Здесь ничего, не ни досок, ничего нет, что ли? Вот здесь, может, что-то лежит. Да ничего нет нигде. Здесь сверху тоже нет ничего. Так, тут внизу тоже действий никаких нет. Он нам не даст ничего сделать, к сожалению, да? That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. А теперь... Can't reach that Да блин, brick. да что ж такое? It's doing what locks do. Doug, you want to get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Did anyone ever have it? Look, man, there were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also party to some egregious fire code violations. Действительно. Так, соответственно, получается, мы должны его сломать. Нужно отличить их твари, аккуратно. Э, аккуратно это мы можем. Блин, последовательность действий, прикиньте, всего из-за того, что мы не показали ему эту фотографию, мы, получается... Да хорош. Теперь можем, правильно? Да. И теперь, да, мы можем запульнуть туда камень. теперь я подозреваю, пора идти, да? Be careful. Keep an eye out, will you? Ну как он тебя прикроет? А, ну крикнет только разве что. Это его брат. If you were there, you would have died for them. So, uh, yeah. I'm gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. Нас заставили убить его брата. Елки-палки. Даже такого, ну, зомби собственного брата убивать, это жесть. There we go. Holy crap! Run! Ну, конечно, если вы так орете. А мы теперь не можем дверь закрыть. Замка нет. Ёлки-палки. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. I've got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. gotta hurry. Ну, это трэш. Сейчас ведь со всего района сбегутся. Это же... Ой. start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. <laughs> Here you go. Guys, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Так, мы что должны делать? У нас же топора нет. Hey, Lee, if we don't make it through this, you should know that I think you're a great guy. We will make it through this. Doug, if we don't make it through this, you should know. Так, а чего нам тут? Ага, понял. I should know what? Huh? You said I should know. Shit! Охренеть. Are you sure? Shit! Oh, shit! Okay, then. Clementine, can you look for something to stick in between the handles? Something real strong, okay? Okay. Где, где, где кнопочка? Я не вижу кнопки. Вот она. Блин. Эту клюшку, клюшку отцовскую надо. Да где же ты, елки-палки, вот она. Ой, не-не-не-не-не-не. Сейчас заставят выбирать. Да у тебя же пистолет, почему ты не стреляешь? Так, спасите Дага или Карли. Блин. Прости, Даг. Подожди, так беги к Дагу скорее. Подожди, мы же можем и Дага спасти. Почему мы не смогли Дага спасти? They... They... ублюдок. Так, как, как, как, где рука, где рука, я... А, вот. Вот мудила. Ты для него стараешься, этот мудак тебя просто оставить хотел. downgraded temporarily to an 8, with attacks and rioting being reported in all precincts. Citizens are currently advised to stay in their homes or move towards the cities of Charlotte, Atlanta, and Orlando. Там вообще конкретный трэш происходит, судя по всему. Военные проиграли. Звуков больше нет, ни выстрелов, ничего. Эй, Глэм, Georgia's cities and their current level of disaster are as follows. Atlanta, stage 9 catastrophe. Augusta, stage I think I need to go. Columbus, to Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Так по лору как раз их потом они и встретят. Это, видимо, какой-то параллельный сюжет. Нужно его отпустить. Find your friends. Be safe. Thanks, Lee. That means a lot. I don't mean to abandon you all, but this seems like an okay setup, and I'm sure things will be back to normal around here in no time. Let's hope. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, People are going to give up. Like the girl from upstairs. Are you just gonna let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. Нам его пришлось отпустить. Иначе не было бы сериала «Ходячие мертвецы». Hey, kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. Спасибо, Кенни. Did you check the glove box? I swear I saw her. You never pay attention to where you read. Так, с ней нет диалога, да? Yeah. Can you just look over there? Everything we own would be lost if I left you alone for five. I know how hard it is to keep track. How you doing, Carly? It's not like we have much. I'm okay. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Did you check the glove box? I swear I saw it. Well, I'm sure he liked you too. <laughs> you better have. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Очень жестокая игра. Just look over there. Everything we own would be lost if I left you alone for five. I don't know how hard it is to keep track of things. Check this out. The Jumatron had this minigun on his shoulder. It's all like Ублюдок. pow, pow, pow. I thought Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, uh, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's uh, not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. It's just a walkie-talkie. It probably wasn't much use to begin with. It wasn't just a walkie-talkie. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Hmm. Let me go deal with this. Oh man, Clementine, another thing. Мы сейчас поговорим. What do you want? You like my daughter? Yeah, she's great. Well, stay the fuck away from her. Or <laughs> Вот what? ублюдок. Or, uh, Everyone will know that you, Lee Everett, are a killer. And you were before it was something you had to do to stay alive. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, <laughs> you watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor end's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch, We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most Есть вода, importantly, и we got самое light. главное, у нас есть свет. There are worse places to Место call можно home. назвать домом. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Это вряд ли. Замечательная концовка. Продолжение следует. Так понимаю, мы закончили с вами первый эпизод. В следующем эпизоде «Ходячие мертвецы». I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the Walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The Walkers don't worry me as much as the bandits. You fuck with us! Now we're gonna take what we want! There's too many of them! Yeah! какой жесткий трейлер следующего эпизода. Жажда помощи. Так, конец эпизода, поехали. Честность, вы солгали Хершелу. Вы 63% игроков были честны. Угу. Отлично. Кого вы спасли, Даг и Шон? Вы 49% игроков выбрали Дага. Стоп! А, ну да, Даг, все, все правильно. Я это путаю имена. 49% игроков, кстати, только. Преданность. Вы защищали Кенни. Вы и 48% игроков защитили Кенни. Угу. Милосердие. Вы дали оружие Ирин. Вы и 45% игроков дали ей пистолет. Ну, это было... Ну, так, должно... так нужно было сделать, я думаю. Кого вы спасли, Дак и Карли? Вы и 76% игроков выбрали Карли. Да. Видимо, так и есть. Видимо, ну, ну все, все спасают. Ну, девочки, все дела. А что делать? Мужчины должны защищать девочек. Даже в таком мире. Хотя, исходя из рациональности, возможно, стоило бы спасти, наоборот, Дага. Даг, Даг. Э, очень одинаковые имена, и как бы путаешься между ними. Ходячие мертвецы. Новый день. Так, ребят, соответственно, продолжение мы с вами увидим в любом случае уже в следующей серии. Э, не забывайте подписаться на канал, прожать лайки и колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Э, спасибо огромное, что досмотрели до конца. Если досмотрели до конца, я желаю вам здоровья, любви, удачи. Пока.